Son of the Dance. MK. Dan, Dan, no llega de parar de bailar. Dan, Dan, no juega de parar. Dan, Dan, Dan, no llega de parar de bailar. Dan, no juega de parar. Dan, Dan, esqueleto Que la música va a empezar, hay que bailar Un paso hacia adelante y otros atrás No se puede dejar hay que moverse y demostrar la habilidad de balas Puedes criticar si no lo vas a intentar, ni conoce nada Hay que moverse, hay que avanzar, lo tienes que intentar Mucha agilidad y mentalidad para bailar Brenda, no puedes dejar de parar de bailar Hay muchos niveles que superas si quieres bailar como un profesional No hace falta ritmo ni la instrumental Solo tienes que practicar y practicar se aprende en cualquier lugar Dan, dan, no hay que parar de bailar Dan, Dan, no puedes dejar de parar Dan, Dan, Brendan, Dan, no queja de parar de bailar Dan, Dan, no puedes dejar de parar Dan, Dan, Brendan, Dan, Brendan. En la calle, en el escenario tienes que los marcado Hay que estar preparado, demostrando todo el talento practicado Para que te deja los impresionados Dan, Dan, no quejas de parar de bailar Dan, Dan, no puedes de parar Dan, Dan, Brendan, Dan, no quejas parar de bailar Dan, dan, no puedes de parar Dan, dan, dan, dan Somos de Dan MK